अब ऊ हेर सुगर के के मसला गर्दा kita सबै यताउति ल्याएको क्याउन मात्र क्याउन Happy birthday to you, Happy birthday to you. Ini yang timat Apa yang capur?

ठुलो मान्छे हुने कोही दैनै रहन्छ धेरै पढ्ने चकचक नगर्ने भनेको मान्ने चोट नलगाउने रोगवरी सबै सन्चो होस् चकचक गर्ने ठाउँमा बाबाले नजा भने ठाउँ नजाने

दुनिया वालों से क्या कहोगे कि लड़की बस तो वाले गलत दारू में बैठ लगी <laughs> तो है वाह उठे लाइफ में गलत दारू बेटा आने स्तर में पर्छ कोई मामा लाई जीव मामा लाई जीव अरे वाह बच्चा आएगा उसे पसंद करेगा ये पौधे जीव ले <laughs> पहले तुम लोग नोट लेते हो कि उसे क्या पसंद लगा तो गलत नहीं फिर भी वो सब कुछ मैं मैं मैं चाहे कितनी ही

खै थ्याङ्क यू भनेको बहिनीलाई अब भइसक्यो <laughs> त कुन धेरै पढ्न ध्यान दिनु पर्यो खाना <laughs> खाना मात्र होइन है यसो कहिले माइली घरतिर आउनु

सर पड्केको त म लगाउँछु सर भयो ओके भने ओके भनेको बिच गर्ने यो फोटो खेल्नु त म गर्छु म टिका लाउँछु पैसा फोटो चाहिँ ठुलोवाला हो नि अँ त्यो ठुलो आइरहेको छैन हो त्यही खोइ म्याडम एकछिन यतै उ गर्छ हात राख्नु त धेरै पढायो धेरै पढ्ने डक्टर बुवाको धेरै राख्ने माइजूको आयो कि नै सबैको आएको छ फोटो म्याडम हजुर यसो ऊ टिका लगाए जस्तो गर्नु नै नलगाए पनि लगाए जस्तो गर्नु ल लगाइसक्नु भयो ल केक उखै गर्दैन उहाँको उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने Bye. Bye with the video. Okay, I will